Pour moi, le make-up, c'est vraiment un moyen de s'exprimer, de, montrer la meilleure face de moi-même. Je suis Dani, je suis new-yorkaise, j'habite à Paris et je suis professeure de yoga. Pour moi, le maquillage, il faut vraiment que ça tienne toute la journée. Comme je me maquille qu'une fois et j'ai vraiment une journée on the go, super busy, j'utilise le Aqua Resist Smoky Shadow. Juste pour illuminer un petit peu les yeux, j'utilise après un Aqua Resist Color Pencil. J'utilise le Aqua Smoky Lash Mascara. Maintenant, j'attaque les brows, ma partie préférée. Donc, je vais utiliser le Aqua Resist Brow Definer pour créer un petit peu plus de structure, je termine avec le Aqua Resist Brow Fixer pour fixer la couleur. Comme ça, ça ne bougera pas du tout.